wethu sincede sidibane ne mhm. because ndifuna sijonge ezi zinto esizifumeneyo zezi milestones ja uyabona zam sendizincamathile mntana mama ndifuna uzibeka kaloku because ezi zinto xa uzifayila zonke uyalibala noba funeka ujonge ntonjongezamphepheni hayi sisi ndizazixhoma ezi zam ngoba ndifuna umane ndijonga zona yabona unopheleni kosuku ndiqonda uba okay naxa ndiplena ndiqonda uba okay ndisakwenza ntoni ngoku kuba funeke sazi ntoni by the end of ugrade three mm, yabo eh, iyo nto ndimamela ke eyona nto indinike mdla mm, mm, ne kuba kaloku ndenza incwadi apha ne yomntana okhangela ilokhwe e, e, e, eluhlaza eh, ne in fact mandibuze ndenza uyenze le ndifuna ubona uzawukwazi nokuyenza wena phambi kokuba ndiyenzise abantwana bam andifundi grade one mna lo mntana ulahlekelwe yilokho elihlaza eh, eh. ngoku funeke ahambe ke ngoku waya kubrother wakhe waya wambuza into yoba hey ndifuna ilokho yam elihlaza ngoku ke xa ujongile ndicela ulijonge ulibeke ke ngokukhangelasekukhangelwa apha encinga uyavula apha uyokhangela but abanofika apha bakhanga bajonge ngapha komnyango okay mm. mhlawumbi uyobuza apha ne mhlawumbi uyobuza mm. baqalise mhlawumbi bakhangele um bavule ucango lenye indawo endingayaziyo loba yiroom yale ntombazana okay okay mm. ndingambuza nje eh, sisalandelelanisa mm. noma kuxesha liphi apha xa uzijongile ncoba kusekuseni ngoba unxibonana unxiba ibhijama okay qhubekeka ke kusenokwenzeka uba kusebusuku because abanye abazali abafuni okay le mbhedi ayondlulwanga kusenokwenzeka kusekuseni qhubekeka eh, mhlawumbi ke ubhuti athi masiyojonga ekhabhathini bafike ekhabhathini utoki ezenzela phezu kwelokhwe okay kuze bay okay ke nantsi ifunyenelo uyajonga ke inoba iruma le ntombazana le because kaloku utoki ingathi ngowakhe mas uyambo eh, eh. okay bahamba baya esikolweni bona kanti uba baya esikolweni nakubizi enomsindo bebelate futhi okay lolu landelelana ndizalenza olwam ke ngee-pictures okay kapha kagrade one yes. ngoba funeke balandele sinezitsho i-two milestone zakho ne itsho okay. kodwa after besisifundile bes, istory mm. funeke mm. ngokuba balandeleleni sike ngokuba indlela abasiqonde aba ngayo uyenza uyenza njani ke uyenza iklasi yonke leyo okanye uthatha iqela elithile ndithatha neqela elithile because zincinci ezi cards eh. so ndithatha iqela elithile xa sendifunda ngamaqela but emveni kokuba bebe siyifundile incwadi okay yes okay. no, so yebo anike mhla kakhulu kakhulu inikho ndidla kakhulu jonga ke mna into bendithanda mosibe sisenza la elaa phephandaba le listoriosis ne ndiyabona ke ngoku apha kuthiwa ufuneke baphendule imibuzo ekwizinga eliphezulu ngokufundiweyo yaqona ndifuna ukwenza ke ngoku imibuzo yengqiqo ngelaa bali besithetha ngalo yabona ke xa kuthe xa kuthiwa izinga eliphezulu zezinto zingacacanga okanye zifihlakeleyo mm-hmm. ngale nto besiyifunda ne khandincedise ke boemibuzo e-, ezindidi ngendidi e-, and kamandi bendikufundele le nto ngokuba bendizawuyenza ndicela ke sincedisane mhlobo senkosi ehe uba sikhangela imibuzo ethe ngqo ene-information e-, echaziweyo eh. apha kule article mhlawumbi sizawubuza ntoni apho ngqo kuchaziwe apha into yoba bangaphi abantu abachaphazelekayo okay so singabuza because bazayikhangela apho bayifumane bangaphi aba abantu abachaphazelekileyo mm. okay hey phinya abona ke ngoku uyabona phaa la milestone ayibona ayicacisi gca kuba kaloku zindidi ndidi le mibuzo le mibuzo jo yimibuzo ethe ngqo onoyifumana ne kubekho imibuzo enemtsingiselo ukhangela ukhangela intsingiselo efihlakeleyo okay, apho okay eh, yazi into ebendiyicinga ke ngoku eh. intsingiselo em eh, efihlakeleyo bekukho indawo apha ekuthiwa abantwana enye yezinto echaphazelekayo okanye eba nayo ile ntsholongwane lilindle lezilwanyana ne kuthiwa mhlawumbi nomhlaba ilindle lezinyalulwanyana zabizwa izinto zadweliswa ngoku ndizama ufuna ukwazi kubo uba xa kusithiwa umhlaba uyakwazi ukuba nayo le bhaktheriya kwenzeka njani ke ngoku ifika njani kuthi umhlaba oh, uyabona ke akhangele uba mm. kuthiwani noba ithini laa process yosuka emhlabeni eh, ize emntwini yayiba ikhona enye ayibonayichazwanga apho loo ndlela a-a ayichazanga okay yes so yintoni intoni konje intsingiselo ehlatyeleyo okay okay ukhona enye oyibonayo enye yazi yeyiphi mm. uyaqonda laa nto yokudwelisa izinto ezifanayo andithi ithetha ngemifuno ngeveg nefruit eh, eh, eh. mhlawumbi ungabanika ilisti ne yedairy products mhlawumbi mm-hmm. ne ne mm, zeziphi ezinye izinto ezichaziweyo apha yifruthi neveg mm-hmm. ne mm. mhlawumbi uwanike ilist uthi maba and then wenze itable mm. eneheading mm. uba ifruthi nevegetable and then uthi mabakhethe mabakhethe uzayimixa mosile list yakho mm. uthi mabayiorganize ke ngoku bayibeke ngokwe uba yeyiphi zeziphi iziqhama zeziphi kutheni ndisenza loo nto awufuni ka baorganize i-information okay. so sifuna baorganize i-information eh, eh. ayikho enye into esinoyikhangela apha kule into besifunda ngayo abanoyiorganize ndiyayiva loo nto and ndiyacinga ibalulekile kakhulu into yoba bakwazi uorganize i-information ne eh? but mm. apha kule nto besiyifunda ikhona into abanoyiorganize yintoni le ithi uhlamba ndibona iibhullets apha ukuhlamba izandla phambi kokuba ungasebenzisa ntoni uthintela bangazama xa siorganizayo sithi mabachaze izinto iindlela onokuthintela ngayo ne iindlela zokuthintela zokuthintela okanye yazi into bendicinga ngoku sithetha bendicinga uba kutheni singakhangeli uba bangakwazi also ulista uba ngabaphi abantu ekulula uba ezi sifo sibachaphazele oh, yebo mm. okay ithini kanene lam xa ubuza ukuba uzuze ntoni umntana kule nto ayifundileyo njani like iquestion onoyibuza like mm. xa ufuna ufumanisa into yintoni wena entsha oyifuna because yazi into endiyifumanisileyo yintoni abantwana bayayazi already le nto indaba yelisteriosis ne mm-hmm. qha into iinto abangazaziyo kakuhle yinto yoba ivela phi kanye kanye kutheni sithetha ngezi zinto ezithile kanye kanye uyayiva so mhlawumbi ke singabuza umbuzo sinombuzo into yoba wena yintoni entsha oyifundileyo okay ndiyayithanda ufuna ube nde kangakanani andinoko andifuni ibe nde kakhulu masuthi um, um, umbuzo wokugqibela yintoni entsha oyifundileyo okay ndifuna ukubuza into ke xa sogqibela imibuzo yakho okay okanye mhlawumbi okwesihlanu singabuza uba ke ngoku le nto soyifumene le information intsha uyifumeneyo um ucinga uba ibalulekile na ukuyi ukuyihambisa ekhaya ekuhlaleni ngoba ngoba uzawuthi umntu ewe ngoba okay yebo ya yeah. okay buzawuthini ke ayibenza xa inezi xa inemibhalo eh, xa inemimpendulo ezinde kangaka xa ayi xa inemibuzo emide ka ah, ah, hayi impendulo eh. kaloku andithi uzawuphendula into yoba ewe ibalulekile eh. and then aphendule ngoba uhambeni marks ke ngokulo two singambetha uthu kaloku because uba uthe hayi awuthi ogqiba acacisa impendulo hayi into endifuna uyixelela uba funeka uwekhe out iimarks zakho into uba zizawuthini le nto uyifundileyo ibalulekile ukuba uyihambise ekuhlaleni ngoba okay jonga ke mm. masithi ke le yokuqala ithi ngqo singayinika umakho enye mos ngoba inempendulo enye eh, intsingiselo efihlakeleyo isuka njani masithi yabona ke ngoku le ithathi iba nengcaciso mhlawumbi um, umntu akazuvele athi isuka emhlabeni ize emntwini okay abanye abantu bekhe ndava umntu esithi izawusuka apha emhlabeni uthi xa unyathela kuyo inyuke ngawe inyuke ngayo yonyeni emlonyeni umntu onengcaciso masithi mhlawumbi xa icacisiwe iphelele singathi sinika iimakisi ezingaphi ezimbini okay iindlela zokuthintela bangab okay zine ezi ndlela zokuthintela ne mm. so sayithinta inika imakhi enye enye okanye sayinika i-half amak half amak okay so nguthu yeah. ngoba sithi half a mark ne yeah. okay okay ijonga masibuze umbuzo ubemnye apha sibuze umbuzo ubemnye because already sesineemarks ezinzintlanu eh, eh. sizama uba mhlawumbi sawusazile ku-seven yintoni entsha oyifundileyo inye ne yeah. Eh, le nto sowuyifundile ibaluleke ukuba uyihambi ibalulekile na ukuba uyihambise ekuhlaleni um ngoba ngu-two lowo ne eh. okay two three four five six seven eight out of eight ayininzanga and uyazi into yoba ibalulekile into yoba usoloko uyenza le mibuzo ingafani eh, ungasoloko ubeka imibuzo oyi-one ofuneke onempendulo elapho eh, but ubaqhelise but ke ngoku mandinequestion xa ubafundisa le mibuzo uyayenza musa ndithi hayi ah, kaloku sisi yile mibuzo sisebenza ngayo xa sisenza i-shade reading le in fact siyiqala phaa ekuqaleni ku-read aloud xa indima ofundayo ndibuze le mibuzo kaloku because kubalulekile abantwana bazama ubona intsingiselo eyifihlakeleyo kwakule nto bayifundayo bacinge ngale nto bayifundayo so siyenza siyiqala phaa ku-read aloud qha ndiyithela ngomlomo siye kwi-shared reading nalapho siyithetha ngomlomo mm. siye kwi-group guided reading qho sidibana netekisi sikhangela imibuzo sithetha qha ke kuba ingabhalwanga mm. ixesha elinintsi mos siye sincokole mm. kodwa ke singamanye amaxesha siyayibhala because kubalulekile bakwazi ukuphendula nangesandla hayi nyhani because uyaqonda uba abantwana bafumana izaprize xa bebhala ingqiqo ingqiqo ngoku sefuneke beyibhalile xesha ukhange ubaqhelise into uba uba that's very good okay